बेटा पपलू आज तो इस बिल्ले के गाने का प्रोग्राम है आइडिया <laughs> दर्शकों स्टार सिंगर पपलू के लिए भी तालियां हो जाए मिस्टर बिल्ला टेक दिस और ये क्या है और तू मेरे साथ गाएगा तुझे गाना है <laughs> मामू अपन का पप्पू सिंगर बन गया पर बाबा मैं कभी करना उठा ले रहा बाबा उठा ले मेरे पास एक आइडिया अभी तू देख क्या कर रहा रहा बाबा बिल्ला आउट अब तो दौड़ेगा रहा बाबा पोस्टर आ गया चल पपलू बेटा काम में लग जा कुछ नहीं सिंगर पपलू सिंह भोपू में गा रहा है मेरे को गाने नहीं दिया उठा लिया रहा बाबा भी मैं इसको उठाएगा सही बिल्ले आज मैं काके ही रहूंगा तू मेरे को नहीं पकड़ पाएगा भाई हम्म, तो चला हम्म, हम्म, अभी क्या मुझे उड़ के पकड़ेगा क्या तो अभी लेके जा पपलू का पटाखा